pintei meu cabelo, olha como ficou. Beleza? Agora a gente vai tentar você passar parte de dente. No caso, a parte de dente não tá aqui. Eu vou lá pegar, vai tirar esse aqui, ó. Olha isso. Então, vamos lá. Aqui a atrás vem, ó. Tá? Aí, e essa parte aqui também, ó. Se liga. Aqui, aqui. Aqui, né? Eu, eu não sei se sai, galera, eu não sei se sai, porque eu vi isso na internet. Então, vamos ver aqui, se não sair, a gente tenta outra forma, beleza? Cuidado com os olhos, que arde. Arde muito. E tem que enferrar bastante. Galera, até que saiu um pouco, ó. Clareou mais, mas não saiu tanto. Eu vou passar esse negócio aqui, ó. Água, água micelar, cara. Isso aqui é melhor, viu? Tá aí, mais um pouquinho aqui, ó. Ó, sai Galera, eu vou terminar aqui e depois eu volto com vocês, senão vai demorar muito o vídeo, beleza? Galera, é isso, voltei. Parece que agora deu certo, ó. Tipo, é, da pasta. a pasta. um Deus, a pasta. Eu coloquei a pasta, né? Passei a primeira pasta. E depois passei esse negocinho aqui, ó. É o água micelar. Aqui atrás não saiu porque eu não estava conseguindo tirar, mas eu vou tentar tirar. Mas aqui da frente, ó, melhorou bastante, ó. Saiu aqui, aqui e agora eu vou tentar tirar o resto, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, te ajuda em alguma coisa, deixa um like aí pra mim e assiste os outros vídeos. É nóis. Valeu, tamo junto. Aqui só pra mostrar a vocês, ó, o quarto, como foi que ficou. Saiu bastante daquela um monte de tinta que tinha, ó. Tem um monte de tinta aqui. Ainda tem, né? Mas saiu bastante. E saiu daqui. Então fica a dica aí. É isso.